ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೌಶಿಕ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಈ ಮೂವಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆದೆ because I also had a dog and I was lucky enough to have Good memories with her so ಈ ಮೂವಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಅದೇ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು I recently lost her a month ago so I could feel all the pain in the movie I could picturise me and my dog so I really felt emotional and it was a very very good movie Thank you, Rakshit Shetty sir, <coughs> for uh, bringing us a wonderful movie and uh, Kiran Raj for the direction, and it was a wonderful movie. Thank you so much. Emotional ಆಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ಲು ನಗ್ಸಿದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ಲು ಹತ್ತು ಬಿಟ್ವಿ ಯಾರೂ ಅಳದೇ ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರಿಂದ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಮಿಡಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ ಸಾಕಿರೋರ್ಗಂತೂ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೂವಿ ಏ ಹಾಯ್ ಪೆಟ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಇದು best movie and actually inbreeding stop ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಒಂದೊಂದು ನಾಯ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ nice movie good movie to watch thank you ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಾ ಮೂವೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಗ್ಸಿದಾನೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಸಿದಾನೆ ಚಾರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ you know you can't control your emotions and I really say that Dharma and Charlie's combination is ಅದ್ಭುತ actually everyone should watch this and I am I am just saying that I love you Rakshit and I love you Charlie thank you ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಂಬ ಭಾವುಕರಾದಾಗ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಚಾರ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅನುಬಂಧ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಲಿನ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬ emotional film it's a fantastic film ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಜೊತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಫಿಲಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬರಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಂತೂ ಫುಲ್ ನಿಶಬ್ದ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಜಲಕ್ಕೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕನ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರೇ all the best for your movie and I hope you are watching in Mangalore ಶೆಟ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹೇ ಮೂವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಚಾರ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮೂವಿನ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ Kiran Raj all the best ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚದಾಗಿ ಬರಲಿ ಹಾಗೆ Rakshit Shetty you are always awesome and Raj B Shetty ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ thank you it was very good good good film thank you hi ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫು ತುಂಬ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಲಿನೇ ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮೂವಿಲಿ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾರಾದರೂ ಪೆಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಪೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಪೆಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನು ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ <clears throat> ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು otherwise it is very nice everybody should see this movie and do accordingly ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will be very happy thank you very much I love Rakshit Shetty and I love Charlie ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು that's the only Charlie movie ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚಾರ್ಲಿ ಮೂವಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಚಾರ್ಲಿ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಮೂವಿ ನನಗೂ ನನ್ನ ಡಾಗ್ ಪಪ್ಪಿನ ನೆನಪಾಗಿ ಸೇಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾರೇ ಡಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ರಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮೂವಿಲು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎ ಸಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸಿಂದ ಚಾರ್ಲಿ ಮೂವಿನ ನೋಡಿದ್ವಿ it's one of the heart-touching movies. Best wishes to Charlie. Nodi enjoy movie. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಇದೇ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ